Play が遠くへとなくした思いを集めた船は一人降りたままたたたずんでる単調な存在理由を掲げた旗が揺れる僕のそばで今もいつまでも夢見てた海の青 星のように儚くざわめきの足の跡空が割れて光差し込むように僕に手を差し伸べてた 君の声はそう優しさに満ちた、お h なくした思いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を与えてくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青 そこにあった希望 でも夢見てた空の青そこにあった希を They